Si vous voulez vous amuser, c'est ici qu'il faut aller. Bonne soirée. Qu'est-ce que t'as à fin de compte Je vais recevoir des gens, Pas de masque, pas d'entrée. J'ai 10 balles. Si tu veux, on, s'arrête. s'arrange. Il pas de masque, pas d'entrée. Quoi Pas de masque, pas d'entrée. Attendez, j'ai peut-être des masques. D'abord, donnez-moi vos mains. On n'est jamais trop prudent, hein Bon, il doit m'en rester normalement. ben, il m'en reste qu'un. Ah, merci madame. de rien. Ah moi Pourquoi ce qui est là-haut Parce que c'est le mien Non, c'est le mien hein On va se calmer là, Bourville Pourriture Pauvre type Ah, toi aussi, tu l'as attrapé Je crois qu'on l'a attrapé. <coughs> Je pense pas. Je dois attraper, du comprends.